hartlik welkom by ons 4de reis saam met die 2de Petrusbrief. In ons vorige 3 reise het ons deur hoofstuk 1 en 2 gewandel, het ons ontdek wat dit beteken om geloof met karakter en integriteit uh, uit te lewe, wat dit beteken om die testament van Petrus te hoor en ons eie te maak. Ons het ook ontdek hoe dwaalleer 'n vernietigende effek kan hê in die geloofsgemeenskap. En nou vandag gaan ons stil staan by 2 Petrus 3 en dit is my gebed dat die Here self sy woord sal verlig deur die werk van die Gees en dat hy ons leermeester sal wees. 2 Petrus 3 is vir my persoonlik een van my gunsteling hoofstukke in die Bybel, veral wanneer die vraag van die wederkoms en die eindtyd op die tafel is. Ek wil altyd waag om te sê dis die beste mees kompakte samevatting van alles wat die Nuwe Testament leer. Jy kan die groot lyne van Openbaring in detail uitwerk. Maar in 2 Petrus kry jy so kompakte weergawe of jy kan Markus 13 gaan lees of 1 Tessalonisense 4 of um, Matteus 24 en 25. Maar hier in uh, 2 Petrus 3 het jy al die groot lyne. Kom ons gaan kyk. Petrus sê vir ons dat ehm um, hy hier besig is om eintlik met spotters te deel. Vers 3. Hy sê in die laaste dae, moet julle weet, sal daar mense op die toneel verskyn wat die spot dryf en uh, wat sê wat het nou geword van die beloftes van die wederkoms? En uh, ons vaders is al dood en tog bly alles net soos wat dit was van die begin van die skepping af. Peter sê in die laaste dae sal daar sulke spotters wees. Dan sê hy in vers 5 hiermee het hulle moets belag vergeet. So hy sê hulle is al klaar daar. Hy sê dat sal die laaste dae wees. Hy gebruik die toekoms in 'n vers 5 gebruik hy die teenswoordige tyd. Hulle is reeds daar. So Petrus weet dit is die laaste dae. So, ons eerste term waarby ons breek en stil staan, die laaste dae. In die afgelope paar jaar met die COVID pandemie was eintyd spekulante in in oormaat beskikbaar. Ek het in my hele lewe nog nooit soveel eintyd kenners gesien nie uh, enige ou kon vanuit 'n kar se bakkie 'n uh, boodskap lewer oor die eindtyd tot op 'n kansel, maar almal het iets geweet van die eindtyd en almal het geweet van anti-kriste en wêreldordes en presies hoe naby dit is. Ek het selfs eendag 'n ou gelees wat sê dis nou so 'n paar dae dan sien wederkoms hier en hy tel dit nou so saam met ons af. Nou dan vra ek altyd vir almal wanneer die eindtyd ter sprake is, wat sê die Nuwe Testament oor die eindtyd? Ek het gedog almal weet wat sê die Nuwe Testament, wanneer begin die eindtyd en wanneer hou dit op? Maar kan jy dit glo? Nie een van daai groot kenners wat my sê hulle ken die Bybel en hulle leer net wat die Bybel sê, kom vir my gesê wat sê die Nuwe Testament oor die eindtyd nie. So kan ek jou vra, wanneer begin die eindtyd volgens die Nuwe Testament? Die Nuwe Testament sê die eindtyd begin Hebreërs 1 vers 1 en 2 Uh in die ou dae het God op baie maniere en baie kere met ons gepraat, met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die seun. Hebreërs 1 vers 1 en 2 sê vir ons die eindtyd begin met die seun, met Christus. So Christus is die eindtyd. Sy eerste koms begin dit en sy tweede koms eindig dit hoe op aarde mense dit mis terwyl die Nuwe Testament dit leer. Handelinge 2 leer dit ook. Johannes 6, Johannes 11, ehm um, in 1 Timoteus brief. Ag, daar's 'n hele paar plekke waar die woord eindtyd gebruik word. Eschaton, die laaste en hemera dag of dae. En hier het ons die laaste dae. So die eindtyd begin met Christus. Handelinge 2 sê in die laaste dae sal ek my gees uitgiet en dan sê Petrus dit het nou gebeur met die Heilige Gees. Maar ons hoor ook in die 1 Johannesbrief hoofstuk 2, my kinders, dis nie net die laaste dae nie, dis die laaste uur, want daar's vals leraars. So heel eerste Christus tyd nie antichristtyd en dwaalleraartyd en nuwe wêreldorde tyd nie ek word so lam vir die ouens wat die eindtyd altyd net sien as drake en monsters en duiwels dis heel eerste Christusse tyd. Daarom vertel Jesus in Matteus 24 en 25 hoe ons die tyd vir hom moet vul. Hy sê nie in die eerste plek hardloop en vlug nie. Mark Markus 13 sê die wat in Judea is moet na die berge toe gaan as hulle die gruwel van verwoesting sien. Maar Jesus vertel 'n klompie gelykenisse in hoofstuk 4:25 van Matteus oor hoe ons moet lewe. Ons moet wees soos die meisies met olie in ons lampe. Ons moet nie wees soos die ontroue um, knegg wat die mededienstnegte verdruk nie. Ons moet soos die persoon wees wat woeker met ons talente en dit nie begrawe en sit en wag op iets nie. Ons moet aktief besig wees. Die Here moet ons besig in sy wingerd vind. Ons moet al sien ons dit word donker, die lig uitlewe. Al sien ons hoe kom hooploosheid hoop uitstraal. Maar nou, dit is ook 'n tyd van dwaalleraars. En hier het ons hulle in 2 Petrus 3. Wat doen hulle? Hulle sê nou wanneer kom die Here? Tjoh. Nou gee Petrus vir hulle een van die beste antwoorde ooit. Hy sê vir hulle hulle vergeet moetswillig, 2 Petrus 3 vers 5. Hulle vergeet moetswillig van die tyd van Noag. En ons ons onthou die tyd van Noag. Ons het gesien toe ons die dwaalleraars bespreek het dat dit 'n baie bose tyd was in Israel. Maar in die tyd van Noag het hulle vergeet dat ehm um, water die wêreld sou verwoes en toe die water kom ehm um, was hulle nie gereed nie. Hy sê hierdie ouens wat so spot met die wederkoms, dieselfde ding gaan hulle oorval as wat mense in Noag se tyd oorval het. Hulle het gesê vir wat bou jy 'n ark in die woestyn? En toe kom die water en toe sit te laat vir die spotters. Net so kom die wederkoms. En ehm um, nou sê Petrus vers 7 Hy sê die wêreld, die hemel en die aarde van vandag word bewaar totdat hierdie groot vuur van God kom. Ehm um, wat uiteindelik die oordeel oor almal sal vel. Maar nou kom Petrus en hy haal Psalm 90 vers 4 aan in vers 8. Hy sê een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes. So hy sê nou heel eerste die spotters vergeet dat ehm um, God het op 'n dag opgedag. Hulle sê waar is die wederkoms? Hy sê maar nou kom ons vat die argumente bietjie verder. So Noag se tyd leer ons iets, maar Psalm 90 leer ons nog iets. Een ding wat jy nie moet vergeet nie, vir die Here is een dag soos 'n 1000 jaar en 'n 1000 jaar soos een dag. Volgende les uit die Ou Testament wat jy moet weet oor die tyd en die wederkoms in die eindtyd. So die eindtyd, ons eerste punt, Christus tyd. Maar dis ook die tyd van dwaalleraars. Tweedens, Uh, moenie moenie met die Here spot as die wederkoms nog nie aangebreek het nie. Leer by die ouens van Noag. Derdens, weet iets van hoe God na die tyd kyk. Vir hom is 'n 1000 jaar 'n dag en 'n dag 'n 1000 jaar. Moenie God in jou horlosie vastrek nie, op jou kalender vaspen nie. God is bokant die tyd. Hy kan met die tyd maak soos hy goed dink. Hy kan 'n 1000 jaar rek of krimp. God staan bokant tyd. Hy skep tyd. Hy is in beheer van tyd. Hy is nie 'n slagoffer van tyd nie. So Petrus wil sê baie versigtig, oppas, moenie met God spot as hy nog nie gekom het nie. Moenie uh, afleidings maak dat God vergeet het of dat hy laat is of dat hy nie meer omgee nie. Dit moet julle weet, hierdie een ding. Dan gaan hy voort. Vers 9. Nou beleer hy nog 'n ding, so hy's besig om stelselmatig een argument na die ander vir ons te bou oor die eindtyd en die wederkoms. Hy sê maar die Here stel nie sy belofte uit nie. Al dink sommige so, hy is net geduldig met julle omdat hy nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie, maar dat almal gered moet word. Wow. Kanonteks. Petrus is hier besig om iets te sê wat my hart laat klop, wat my tot stilstand breek. Hy sê God is nog geduldig geduldig. God wag. Hy talm. En toe ek dit lees en veral wat in vers 11 en 12 staan, het my hele teologie oor die wederkoms verander. Want ek het altyd maar met die idee groot geword, die wederkoms is so 'n datum wat iewers in die ewigheid gemerk is. Met respek, ek het gedink al die engele het op 'n dag so reuse almanak wat uh, verby 2022 gaan of uh, hoe lank die totale wêreldgeskiedenis op 'n almanak uitgerol en toe God so puntjie gedruk met 'n pen met 'n hemelse septer en daai is toe X maaks die spot dat die X getrek en dis die dag van die wederkoms en nou met respek nou sit God en die engele en ons nou maar passief van wag laat hierdie dag aanbreek. Werk God so met die tyd? As God 'n slagoffer van die datum van die wederkoms, kan God 'n datum maak wat hy nie self kan skuif nie? Stop gou. Ek vra weer, kan God 'n datum maak wat hy nie self kan skuif nie? Verseker nie. God is nie 'n slagoffer nie. Daarom sê die Bybel die datum van die wederkoms is dinamies. Dit het my weggeblaas. Hier staan dit. God is geduldig. O, kom ek gaan wys jou dit kom elders in die Bybel ook baie voor. Lukas 14 vertel Jesus die baie bekende gelykenis van 'n feesmaal. Jy onthou. Die gelykenis waar die feesheer drie mense nooi en dan het almal verskonings. Die een hou osse gekoop, die ander het sommer nou tot trou gekom en die ander het grond gekoop. Wat doen die eienaar? Hy stel die fees uit. Hy stuur sy werkers om mense te gaan haal vir hierdie groot al hierdie baie feeskos. Hulle kom terug, daar's mense. Hy sê nee nee nee nee, ons gaan nie die fees nou begin nie. Kom ons skuif die fees nog 'n keer uit. Gaan na die lanings en die steegies toe gaan haal almal. My feessaal moet vol word. Dit is 'n wederkomsgelykenis. Jesus sê, die Heer, die Here van die fees, ons Here, wil die fees sal vol hê, want sê Petrus, hy het niemand gemaak vir die verderf nie. Dis bekende woorde in die Bybel. Ehm uh, Paulus gebruik dit ook uh dat God wil nie eintlik hê mense moet verlore gaan nie, nie waar nie. Dis dit in 2 Timoteus. So daar is 'n talming by die Here. Die Here wag hy stel uit want daar is nog te veel mense wat die fees gaan mis, daar's te veel wat die oordeel gaan tref. So Petrus draai die argument briljant op die spotters. Die spotters sê, "Nou waar is die wederkoms? Waar is die wederkoms?" Petrus sê, "Terwyl hulle van julle ouens, terwyl hulle van julle wat so spot, <laughs> wag die Here. Julle is die rede. Julle verstaan dit net nie. Julle wat sulke grappies maak met die Here. God het julle nie gemaak vir die hel nie, maar vir sy fees. Kom tot bekering, wie weet?" dan is die fees 'n stukkie nader. Mooi, maar kom ons vat die ander kant. Ehm, um, maar die dag van die Here vers 10 sal so onverwags kom soos 'n dief. O, dis 'n bekende beeld in die Nuwe Testament. Partykeer kom Jesus soos 'n dief in die nag, ander keer kom die dag. Ehm, um, in 1 Tessalonisense 4 word hierdie beeld gebruik en Openbaring hoofstuk 16 word dit gebruik in Matteus 4:25. Dis 'n baie bekende beeld dat dit onverwags kom. En daar gaan al die spekulante. Almal wat nou met die COVID uitbreek gesê nee, nou is die wederkoms hier. Ehm um, ag ek kan vir jou so 'n lang lys gee van mense wat deur die eeue die wederkoms se datums al bereken het. Ek het trouwens ergens een boek daarover geskrywe en net na al die mense um, ehm, verwijs wat tot in die fijnste detail die wederkomst kon bereken. Die hartseer is tot op jede was hulle allemaal verkeerd. Nie net verkeerd nie, hulle was 100% verkeerd, want hulle weier om Godse woord te gloe, dat die dag van die Heere kom soos die dief in die nacht, bedoelende jy kan dit nie bereken nie. Jy kan dit nie bereken nie. Selfs in Openbaring 16 wanneer daai slag van Armagedon aanbreek en ons dink nou kan ons uitwerk en al die ouens dit doen, dis nou China en Rusland en boaardse magte. Dan uh, hoor ons Jesus kom soos 'n dief in die nag self daar. Moenie God se wederkoms probeer bereken nie. Ons is nie die ouens wat weet wanneer die fees kom nie. Ons is net die verwelkomingskomitee. En dan dan hoor ek hy kom onverwags. En as Jesus kom, sal dit 'n kosmiese gebeure wees. Die hemelliggame sal brand en tot niet gaan en die aarde sal vergaan. O dit vertel die Nuwe Testament ook. Die son sal donker word, die maan sal soos bloed word, die planete sal opgerol word, die sterre sal verdwyn die die aartsengele sal 'n trompet blaas 1 Korinte 15 ehm um, al daai tekste oor die wederkoms. So dis kosmies, dis alles omvattend. Uh vir die Bybel moet al die planete verdwyn vir vir die Nuwe Testament want hulle is almal eintlik onthou jy hulle het almal gode se name, Saturnus en Venus en Jupiter. Die ou ou antieke mense het geglo die planete lewe. Dis gode magte. God sit alles af. Hy sit die ligte af. Hy sit die maan af. Hy alleen is die lig wat dan soos wat ons lees in Openbaring 21:22 in die nuwe stad hier op aarde lig sal gee. Maar nou maar nou vers 11. Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde kom, moet jy al hoe vromer lewe. So wat moet jy doen soos die wederkoms nader kom? en die wêreld al hoe donkerder word ook hier rondom ons en daar al hoe meer chaos is en sonde is en goddeloosheid en immoraliteit en misdaad jy noem dit leef al hoe heiliger soos wat jy sien die einde kom leef in die verwagting vers 12 dat die dag van die Here kom en beywer julle daarvoor verhaas dit letterlik is die Griekse woord spieuduin laat dit nader kom ek het weer in die Grieks gaan kyk daai woord beteken bring dit nader Sjoe. Nou het ons albei kante van die wederkoms. Ons het naamlik um ehm, ons het naamlik die uh, klemgate vers 10 God talm. God talm, hy stel nog 'n bietjie uit. Maar nou ewe skielik hoor ons gelowiges kan die wederkoms verhaas. Ons is dus soos ek altyd dit vir myself sê, so Simpson. Ons staan met ons arms om die tyd. Ons kan deur ons heilige lewe So sê Petrus die wederkoms verhaas. En as ons 'n uh, ongelowig lewe, stoot ons eintlik die pilare weg. En net soos wat ek nou-nou vir jou gewys het, ehm um, uit gedeeltes soos Lukas 14 dat hierdie in die res van die Nuwe Testament geleer word, wil ek jou ook gou herinner aan 'n paar tekste in die res van die Nuwe Testament wat sê ons verhaas die wederkoms. Lukas 18 Eh, sy eerste verse vertel Jesus 'n gelykenis van 'n vroutkie wat by die onregverdige regter se deur staan en klop, onthou jy? En die regter ignoreer haar. Hy gee vir haar 'n skouer wat koud is. En dan op 'n dag sê die regter: "Nee, ek moet my help. Nou-nou trek daai tannie los en klap my." En dan sê Jesus: "Hoeveel te meer sal God nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag na hom roep nie. Hy sal hulle help en gou ook." Dis 'n wederkomsgelykenis. En die punt is as die regter kan help, hoeveel te meer sal God ook. Dan sê Jesus dan pas hy dit toe. Hy sal uitkoms gee. Dan vra hy, maar sal die seun van die mens geloof vind as hy terugkom? So dis 'n gelykenis wat sê bid en die tyd sal verkort. Bid en die tyd sal verkort. Presies dit leer hy ons Vader ons. Laat u koninkryk kom in Matteus 6. Presies dit leer die slot van die Bybel ons in Openbaring se laaste woorde. Onthou jy hoeveel keer Johannes dit uitroep? Kan ek gou so 'n paar voorbeelde met jou lees? As Johannes klaar sy boek geskryf het, dan hoor ons hoe ehm um, hoe hy telkens dit uitroep dat ehm um, sê nou maar in vers 17 van Openbaring 22, die gees en die bruid, dis die kerk sê kom vir die Here Jesus, kom, Maranatha. En elkeen wat dit hoor moet sê kom. En elkeen wat dors het, moet uh, moet kom. Elkeen wat van die water van die lewe wil hê. En nou antwoord Jesus. Hy wat dit alles getuig sê ek kom gou. So Jesus sê nooi my uit en ek sal gou oorkom. Uh eh, leef so en ek sal gou oorkom. So ons sit hier met hierdie spanningsdraad van die wederkoms. Dis nie 'n vaste datum wat in sement gegiet is in die hemel nie. Net soos wat God nie die gevangene van sy planne is nie, al dink baie gelowiges so. Jy weet God het 'n plan gemaak, nou is God 'n gevangene. God is groter as sy planne. Sy planne pas aan by sy wese as die liefdevolle, genadige, almagtige God. Hy is dinamies met die wêreld op pad, ook met die geskiedenis. En daarom sê God twee dinge bepaal hoe hy kyk na die geskiedenis: ongeloof en geloof. Hoe meer ongeloof, hoe meer talm God. Die evangelie moet eers in die hele wêreld verkondig word, sê Jesus in Matteus 24. En daarom geliefdes, het ons 'n verantwoordelikheid. Ons staan met ons arms om die pilare van die tyd. Wat leer ek tot nou toe in 2 Petrus 3 oor die wederkoms? 1. Die eindtyd, die laaste dae is hier. Vandat Jesus gekom het, is ons nie eindtyd. Hoe weet ons dit? Wel, die Nuwe Testament leer dat Hebreërs leer dit, um, ehm, 1 Johannes 2 leer dit, um, Handelinge 2 leer dit. Jy kan Johannes 6, Johannes 11, 'n klomp ander tekste gaan lees. Vervolgens die eindtyd is Christus se tyd, Heilige Gees tyd, maar ook dwaalleraars, soos ons sien in 2 Petrus 2 en nog spotters. En nou hier's die verrassende ding, terwyl hulle van die spotters skuif die eindtyd nog uit. Maar hoe gaan die hoe wat kan gelowiges doen? Ons kan die tyd korter maak. Maar die dag van die Here kom onverwags, soos 'n dief, soos die res van die Nuwe Testament leer. Jy kan dit nie bereken nie. Die ouens wat dit doen, jok. As iemand vir jou sê dis hulle te datum en is nou, hulle jok. Dit kom soos 'n dief in die nag. Ek was nog altyd verstom as ek dit vir mense sê. Iemand nou het af my gesê, ek is onsensitief en daai mense bedoel dit opreg. Sê ek moet ek ehm, nou hulle verdedig teen God se woord? Is dit wat jy vir my vra? As die Here Jesus sê moed dit nie bereken nie, moet ek dan nou sê uh, uh, kom ons ignoreer Jesus en ons luister na mense. Ek is jammer, ek kan dit nie doen nie. Maar die dag van die Here kom en ons leef vers 13 in die verwagting. Gelowiges leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Net soos twee net soos Openbaring Nee, God red nie net ons siele nie. Nee, ons gaan nie hemel toe nie. Daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ons gaan uiteindelik op 'n nuwe aarde bly. God skryf nooit sy handewerke af nie. Hy's die skepper God. Ja, ons gaan nou tydelik by die Here wees en dan kom daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Hierdie korreleer met Openbaring. Dit korreleer met die hele Nuwe Testament dat um, ons 'n nuwe liggaam gaan ontvang, 1 Korintiërs 15. Dat ons nie net 'n siel is nie, dat ons by God gaan wees en uh dat ons in 'n wêreld sal lewe waar God wen. Dit was die bekende skrywer C.S. Lewis wat gesê het mense wat die beste toekomsverwagting het, gelowiges, doen die meeste om hier en nou reg te lewe. Nee nee, ons sit nie jy en ek by 'n geestelike lughawe en wag op die volgende vlug hemel toe nie. Ons gaan skuil nie in 'n banker en sê Here Jesus, U moet ons nou kom haal. Kyk net hoe lyk dit op die aarde nie. Ons leef vir die Here. En in Paulus se woorde sterf ons vir die Here in Romeine 14 vers 7 tot 9. Of ons lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here Jesus, het Paulus geleer. En daarom beywer ons ons dat die wederkoms gou sal kom. Leef ons reg. En al al leef mense hoe sleg, ons weet die wêreld einde kom. En daarom vers 11 leef ons des te meer vroom. So daar gaan twee dinge gebeur in hierdie eindtyd waarin ons lewe. Gelowiges gaan al hoe heiliger lewe, die ware gelowiges, en ongelowiges gaan al hoe sondiger lewe. Jy moet maar die 1 Petrusbrief gaan lees om te sien wat is die effekte daarvan. Hoe gelowiges gespot word, verneder word. Hy sê maar as ons so lewe, uh, sê hy in 1 Petrus hoofstuk 3, dat ons terwyl ander ons spot, nie terugspot nie, sal hulle op die dag van die Here moet erken dat die waarheid by ons is. By die dag van die Here sal geopenbaar word. So lewe heilig. En lewe vers 14 onberispelik en beywer julle om onberispelik te wees. Daar moenie 'n vlek van sonde op my lewe wees nie. Jesus kom. My lewe gaan nie vir altyd hier op aarde wees nie. Ek is nie vir altyd tuis nie. Ek is op pad na die Here toe. So lewe onberispelik voor die Here en in vrede. Vers 15 en beskou die geduld wat ons Here Jesus het as 'n geleentheid om te gered te word. Ag en dan maak eh, Petrus so mooi verwysing na Paulus, sommer so uit die blou tyd. Hy sê Paulus het dit ook geleer. Hy sê maar Paulus is 'n bietjie <laughs> moeilik om te verstaan. Hy hy hy sê dit in vers 16. Hy sê en baie mense verdraai Paulus. So Petrus erken op Paulus is fris. Nou as Petrus dit sê, wie seg om te stry? Maar hy sê ook mense het Paulus verdraai op hierdie punt. Hy sê maar die kort en die lank is die Here kom. Sit jou arms om die pilare van die tyd. Trek dit in Christus se naam nader. Praat met mense en leef heilig. Ehm um, maar weet Jesus kom onverwags. Weet die hele hemel en aarde gaan verdwyn en nuwe een is op pad. Julle weet dit vooruit. Vers 17. Peter sê ek het dit nou vir julle geskrywe. Wees op julle hoede. Moenie dat dwaalleraars boor julle loop nie vers 17. Sorg dat julle toeneem en daarmee sluit hy sy brief af vers 18. In genade en in kennis. Net soos hy sy brief begin het, groei in kennis, net soos hy ons opgeroep het tot 'n geestelike groeigids, groei in kennis. Net soos hy ons herinner het aan Jesus se verskyning aan hom daar op die berg van verheerliking in Markus 9, daar in hoofstuk 1 van sy brief, net soos wat hy ons opgeroep het in hoofstuk 2 om dwaalleer te vermy en net soos wat hy nou vir ons 'n skets gegee het van die nuwe hemel, net so roep hy ons op om in hierdie kennis te groei. Wat 'n brief. Ek hoop hierdie paar reise deur 2 Petrus het uh, vir jou 'n testament gegee en 'n kompas om vir Christus te lewe het jou paraat gemaak oor hoekom dwaalleer gevaarlik is en hoe om dit te hanteer. Het jou rustigheid gegee oor die tyd dat ons op Christus se tyd is. En dat hy kom soos 'n dief in die nag, maar dat ons ook inspeel op die wederkoms. Gaan lees 2 Petrus, gaan leef 2 Petrus, gaan gee lyf aan 2 Petrus, gaan gee integriteit aan hierdie brief in jou eie lewe hoor die Here se woord. Sorg, so sluit ek af vers 18, dat jy steeds toeneem in die genade en die kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Aan hom behoort die heerlikheid nou en tot in ewigheid. Amen. Dankie Here dat ons hierdie reis kon onderneem. Skryf hierdie boek diep in ons harte. Laat 2 Petrus 'n kosbare skat van Hoa wees in ons elkeen se lewe in Christus se naam. Amen. Vrede vir julle en dankie vir die reis. Thank you.